Nankörün dili kirlidir. Dili kirli olanın eli de kirlidir. Eli kirli olanın haliyle malı da kirlidir. Maskeleri taktık geziyoruz da aldığımız sattığımız her şeyin kiri sadece virüsler midir? Kirli olanın malını kimse almaz. Kirli malı kim ailesine yedirebilir? İşler kesat bir türlü açılmadı diyen sen, malım da temiz canım da diyorsan gel bak Rabbimiz ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Faiz malını mahveder. Sadakaları ise arttırır. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Sadece mallarımız mı eksilen? Bir de sattıklarımızdan elde ettiğimiz karla mutlu etmek istediğimiz sevdiklerimiz var. İstediğimiz kadar alsak da bir türlü memnun edemediklerimiz var. Hem alıyorum, hem seviyorum, hem de memnun edemiyorum diyorsan bu işte bir yanlışlık var. Sevmek temizlik de olur. Şimdilerde sevmek sevgiyle tatmin olmak. Bitti. Önce elimiz faizle, sonra dilimiz abartıyla kirlendi. El kirli, dil kirli olunca malımız da kirlendi. Bunca pisliğin içinde istediğine istediği kadar da versen yetmez. Zorlamayın ve zorlanmayın. Yetmedi, yetmeyecek. Çünkü Rabbimiz buna izin vermiyor. Ehli iman temiz olandır. Cenab-ı Hak pislikten medet umana aman tanımıyor. Mahvediyor. Ayeti kerimede bu durum kafir kelimesiyle anılıyor. Nankörlük olarak meal ediliyor. Demek kirlenen kire nankörlükle bulaşıyor. Bu da yetmedi. Az biraz kredi asamlı olur? Bankada boşa bekleyen param durduğu yerde artsa kime ne zararı var deniliyor. Ehli iman cumaya giderken bile cebindeki faiz hesabına ait banka cüzdanı ya da faize bulaşarak aldığı arabası onu rahatsız etmiyor. Etraftan kirli kokular geliyor ve selam. İstesen de bu yıkıntı bir türlü toparlanmak bilmiyor. Tamam da ne yapacağım o zaman? Bu zor bela durumdan nasıl kurtulurum? Öyle söylemesi ahkam kesmesi kolay. Söyle bakalım bu dükkan nasıl dönecek diyen nefislere Hazreti Allah fırsat tanımıyor. Ayet-i kerime de sadaka verenlerden bahsediyor. Para sıkıntısı çekerken bir de bana sadakadan mı bahsediyorsun diyenlere aman dikkat ederiz. Bu emri Allah Zülcelal veriyor. Birincisi sadaka sadece para değildir. Sadaka yardım etmektir, beraberliktir, birleştirmektir, birlik adına verilen mücadeledir. Karşılıksız sevgi gösterisidir. Karşılıksız sevginin ne olduğunu bilmeyen ailesini mutlu edemez. Sadaka ancak doğru ile beraberdir. Faiz yiyen aynı zamanda yalana bulaşmıştır. Sevmekle yalan aynı kapta olur mu hiç? İkincisi bugüne kadar kazandıklarınız olmasaydı ne olurdu? Bir düşünün. Kazandıklarınızın şükrü için her seferinde kazancının içinde ihtiyaç sahibinin hakkı olduğunu bilmen gerekir. Kazandıklarını kendine ait bilen hesabı tutturamaz. İlla bir hesap istiyorsan hesabı tutturmak fakir sofrasında fakirle beraberdir. Allah Allahü Zülcelal'i sevmenin iddiası sözle olmaz. Şükür gerektirir. Seven sevgilinin verdiğine sevinendir. Sevgilinin verdiğiyle mutlu olmayana sevgili denir mi hiç? Üçüncüsü sadakaya alışmamış bir el cimridir. Cimri dediğin mutlak bir gün namerde mecbur edilmek içindir. Mümin olmak kolay da öyle yaşayıp iman üzere ölmek her baba yiğidin harcı değildir. Seven sevgisine ölçü kabul etmez. Sevgisini sorgulayan adeta kükrer, hatta neyle ölçeceksin der. Rabbimin beni sevdiğine hiç şüphem yok der ama imtihanlarla sınandığında bu da mı diye sorar. Evet bu da, bu da hatta bundan sonrakiler de. Her yaşadığın ve yaşayacakların bu dünya imtihanında sana nefsine karşılık verilen birer mermidir. Savaşmasını bilene. Çokça bildiğini düşünerek her seferinde çıkış kapısının nefsinin gösterdiği yol üzere olduğunu düşünenlerse ne yazık ki mahvolmaya devam edeceklerdir ben bilmem, Rabbim bilir en güzelini deyip sabredenlerse kendilerine vaat edilene Allahu Zülcelal'in izniyle ulaşmış olacaklar. O kadar bekleyeceksek ne anladım ben o işten diyenlere deriz ki bir de sizden evvelkilere bakın. Şimdi buradaydı dediklerinize. Sofranızda sahipsiz kalan tabakları dizin bu akşam. Bakalım masanız yetecek mi? İşin hakikatine gelince borç bereketle ödenir. Gel uyma nefsin illetine. Cebindeki faizle mahvolur. Uyuma kafirin haline. Kalın sağlıcakla.